gas, bro. كس امك من طلعت يا قحط Bro, Ahora, telepon. Ah, كس امك saya mereka kilo berat. Ay, berat. كس امك Well, guess what? I'm telling you. Si regalo la carga. Oh. Pero quería venir. सारे दबे मेरे अपने जुआ सही या क्या अगला या अगला क्या दबा को आके नीचे पिछला बार बार मुझे नहीं खेद रहा है को अभी बड़े स्वाद रख रख के मुझे कोई ये तो था बैग खोला ना खोला नहीं खोला मेरे पास अपने खाट चूस बमड़ा कोई और ना हार वाले तू या झुकदा है राज में तो और तुम